大家好，我是陈老师，欢迎大家今天收看我们的节目。这篇啊是补充我们上周日在世界直播大灾问中，因为谈到了中美二加二的会谈，时间不够所没有提到的疫情部分。今天老师还是想要把它补充一下。那么说到疫情啊，我们就不能不看到每周的金榜。这个金榜啊，各位都可以从我们每周的疫情周报中看到了起伏，但是整体的趋势啊。 还是符合我们去年针对疫情的预测。我们先来看一下最新的排行榜。我们这个排行榜啊，是以单日啊，每一天单日感染病例数作为排列的顺序。首先的第一名啊，就是常年冠军的巴西了。巴西本周单日最高染疫人数啊，达到了九万人。这个数字啊，真的是十分的惊人。在上个月，我们看到巴西啊，也不过单日才五万多，嗯，也是很多了。 但是隔不到一个月呀，巴西就暴增七成以上的病例，这样子是令人非常的忧心的。但是啊，巴西现在一改特朗普时期的做法，不再跟随美国，却排斥了中国的疫苗。现在正在大力的感谢中国疫苗对巴西的帮助，所以说也在大力购买中国疫苗。但是主要国内的疫情啊，已经难以控制了。 美国过去跟他们讲的都是一些仁义道德啊，你一定要跟我站在一起，我们抵抗中国。但是疫苗呢，也就是都不给了，巴西一记不让，所以巴西现在的政局啊也是有点转向。但是其实真节点还是在于哪里呢？还是在于防疫措施，而不是在于疫苗。因为什么？因为这个除了他的染疫是世界冠军之外啊，巴西现在每一天因新冠病毒而往生的已经达到了两千多人了。 那么第二名是谁呢？第二名是印度，印度单日新增的病例啊，达到了四万六千人以上，等于是上个月的翻倍。各位记得吗？上周老师在直播中报疫情的时候啊，有预测到这个印度的数据啊，诶，长期来看怎么有一点复制贴上的感觉，这种感觉好像不很不是很透明的状况，那么应该是会在日后暴增。那么现在我们可以看到，它真的也是往上飙升了。 印度的问题啊，恐怕是未来继巴西之后啊，下一个单日新增病例最高的世界冠军了。而且大概老师现在目前的预测，大概两三年之内啊，印度都难以摆脱这个新冠疫情的泥沼。为什么？因为现在印度啊，虽然有施打疫苗哈，他们的自己的疫苗，但是以人口比例来说啊，几乎可以说是杯水车薪。每一天印度施打多少疫苗呢？ 不过四十六万剂，但是印度有多少人口啊？那十几亿的人口，你每天四十六万剂是能够打到什么时候才能够呢？所以啊，印度要脱离这个疫情啊，它只能唯一仰仗谁？唯一能够只有中国可以帮上忙。但是中印之间现在已经撕破脸了，所以说只能看印度自己是不是可以咬牙的撑下去了。如果没有撕破脸，那那么中国可以提供的物资跟它的疫苗啊，肯定是可以让印度获得很好的缓解。 而第三名是美国，美国本周平均的单日染疫人数啊是在五万五千人上下，这个数字在徘徊。这个数字啊，应该会在四月的时候降到五万以下，但是真正要降低的速度已经不会像过去这么样的快了，因为美国现在很多的州已经改变了拜登政府的政策，直接宣布了什么百分之百的解禁，包含什么地方？包含迈阿密等地区。 都还怎么样？都还是在出现了报复性的旅游潮，各地啊，真是夜夜笙歌。即使警察紧急做宵禁，要驱离这些游客，让他们赶快散开，但是他们还是死都不退。到最后呢，多夸张的状况之下，为了让这些游客可以散去，警方还不得不祭出催泪瓦斯，哦，这催泪弹来让他们来散去。所以说啊，我们要知道一件事情啊，不作死你就不会死。 什么瘟疫啊，都挡不住美国的自由跟民主。但美国疫苗施打的速度啊，也是同样是世界上最快，数量也是最多。毕竟全世界的疫苗大半都在美国的这个国家内了。美国单日疫苗的施打数目啊，已经高达三百万，然后这个数字是非常惊人的。那么第四名是德国，德国的疫情啊，已经开始奔放了起来。 原本的解封啊，预测可能可能到这个月底就要解封了，但是他可能要继续延长，因为他的单日新增的病例数啊，最高已经来到了两万八千人，这个数字啊，让德国政府非常的煎熬。因为为什么？原本是在一万以下已经控制住了疫情，因为什么？因为德国百姓的防疫疲惫啊，已经受不了了，我一定要出去好好的去 happy happy 一下，所以是说啊，就开始没有做好这么好的防疫，导致疫情又卷土重来的压力。 但是啊，毕竟德国它是可以进口到疫苗的，所以会不会真的达到说失控的状况，其实尚在未定之天。老师认为德国应该还是可以控制住的。第五名是波兰，好，整体的单日染疫数目啊飙升到了两万一千人，这个数字啊真的很足够让波兰的政府喝一壶了。波兰它现在疫苗施打率啊仅有四点六个百分比。 非常非常的低，整体来说啊，波兰的局势现在是走向比较危急的范围之内。第六名是土耳其啊，单日新增的病例也上升至两万例了。但是以人口比例来说啊，土耳其的人口是高达了八千两百万人，所以说按比例来说啊，它其实是比其他地方还要好很多的了。不过它人数还是这么多啊，还是还是需要注意一下它的疫情的有没有再次的扩散。第七名是谁？第七名是意大利。 意大利恢复到去年的差不多的水准，也就怎么样呢？单日新增病例也恢复到两万人以上。以意大利的人口只有六千万人来说啊，这个数字真的不容小觑。在意大利的朋友，好要多注意自己的防疫措施。第八名是秘鲁，单日新增病例为一万五千人，整体也是向上攀升的态势。第九名是乌克兰，单日新增为一万一千多人。 第十名是谁呢？第十名是匈牙利，单日新增病例为一万人上下。好，在这个区间上下。那么，以上就是我们疫情金榜的前十名。这个金榜啊，是以单日新增病例数为排列，并以数这些数字啊，是来自于世界卫生组织。从这个金榜我们可以看到，世界大部分的疫情都聚集在欧洲以及美洲，除了印度以外啊，其他地方疫情都受到了比较妥善的控制。 虽然其他国家也有升温的趋势，但是整体的单日染疫人数还是以欧美为主。单日染疫人数是一个很重要的指标，就是说他们的国家国境内单日的新增病例如果是在数千人，甚至就几百人，那么这个地方的经济是可以比较维持的。但是你一旦破万了，我们刚才看刚才看到啊，这个前十名几乎都破万的，破万的地区啊，你让它经济可以恢复啊，这个其实是有比较长的路要走。 例如什么？例如俄罗斯单日新增病例啊，已经降到九千多人，未来往下的概率是比较高的。毕竟俄罗斯他们有自己的疫苗。菲律宾七千七百多人，但是这个比较特别，它是一个往上飙升的态势。伊朗七千两百人，荷兰也将近七千人，荷兰哦。英国就好一点了，英国通过他们现在的首相强生啊，每日的新增病例啊，仅有五千三百例，但是他们的人口数也是比较少的，说五千三百例还算很多。 印尼为四千三百例，也是属于向上趋势。加拿大有三千八百例，马来西亚不错，马来西亚如预期般的，它已经完完成了下降通道，好到今单日新增只有一千三百例。日本呢约一千一百例，这个数字啊还有待观察一下，毕竟现在怎么样？日本现在的一都三县啊已经开始准备要解禁了，又要筹备了奥运，所以说啊这个染疫人数啊可能还会有一点反复的状况，这个要特别注意，在日本的朋友要特别小心。 而在南非，病毒的南非哦，现在的染疫人数呢，已经降到仅有一千例。之前在热的时候啊，南非病毒在热的时候，每一天是有三万例，它现在只剩下一千例。南韩呢，南韩约到四百五十例上下，但是这个也是有点复制贴上的感觉，所以是说，南韩未来的的这个病例有没有可能突然的出现一个大群聚，这个几率是比较高的。新加坡只剩下十二，澳洲也只剩下十，这些都是维持不错的国家地区。 所以整体来看了，防疫成功与否其实跟疫苗没有太大的关联。世界上的疫苗大部分都聚集在欧洲以及美洲地区啊，在美国他们掌握了世界上至少百分之七十以上的疫苗，但是呢，他们也是全世界前十大、前十大染疫人口最多的地方。就说这个疫苗有没有很大的关系？这个疫苗没有太大的关系，跟什么有关系？就在于他们的社会风气、他们的文化。 是这个瘟疫能否在当地控制住的一个关键。一个庞大的文明古国印度，它的染疫人数啊，居然不比人口只有两亿的巴西。巴西人口有多少呢？巴西的人口也只有印度的六分之一，但是三单日的新增病例数啊，却是印度的三倍。这里面呢，就看到一个问题：当地政府的领导人呢，是不是有这种急功近利的施政模式？ 百姓的教育是不是过于追求个人，而没有与环境共好共存？日本啊，之所以能够快速的压制它这个疫情的奔放，这是因为日本人心中有社会啊，我要要我是社会中的一份子，所以说我必须在自我跟社会环境之中找出一个平衡点。所以日本的上班族啊，他依然去上班族啊，风雨无阻，你知道吗？超级社畜，但是防疫还是尽可能的防疫。日本有没有打疫苗？日本也有打疫苗。 但是目前的记录上统计，日本总共施打的疫苗只有多少呢？只有五十多万剂，基本上也没有办法，呃，用这个数量达成群体免疫。所以说，它防疫功效并没有这么好。整体的防疫成果，好，日本还是基于在国民的防疫的意识以及社会意识的完整。所以，无论日本、韩国还是万恶共产党统治之下的中国，百姓的防疫意识很强大哦，这个是很重要的地方。 你自己喜不喜欢这个防疫措施啊是不重要的，你不要给别人添麻烦，这才是很重要的。当然了，在刚才讲到有中国，的，中国可能不竟然是这样的。为什么？因为毕中国毕竟啊还是加上了，无论你喜不喜欢，你都得戴口罩跟防疫。如果不配合啊，那那也不用你道德劝说了，直接把你送进隔离所，让你自己好好想一想。所以说政治力也是很重要，除了百姓的自动自发，政治的。 强势度也是很重要的，所以啊，我们看到疫情的发展啊，主要还是在于人类自己的忧患意识够不够，是不是能够达到只想到自己，达到自己想要的享乐目标，还是我为了这个整个环境，为了我的家庭，为了我的社会，我要做好防微杜渐的社会防火墙呢？这个就是很重要的。 而未来的疫情发展啊，目前看来也似乎不像二零二零年底啊，许多所谓的大师啊或者预言家所说的那样，世界人民留一半啊这么可怕的瘟疫。整体上来说啊，还是走向一个比较好、良好而且渐渐稳定的局面。说个比较实在，现在的疫苗窘境啊，都在都会在什么？在美国施打疫苗结束之后，美国必然会把疫苗放出来做人情。 啊，顺便捞捞一点本回来啊，因为他买了这么多用不完，现在卖给你们，来低价卖给你们，收回一点成本嘛。啊，用来做什么？显示他是世界领导人的这个身份。所以基本上还是预计在六月的时候，疫苗会大量的普及在世界各地。郑老师并没有更改，尤其是欧洲地区啊，哦，会进行了更大规模的施打。以美国目前呢，他现在如果单日都可以达到每日可以有三百万的接种数量。 那这个数量如果放到欧洲世界各国的的政府里面呢，那么他们打起来数字可能还可以更多。但因为欧洲的总人口总人口只有多少呢？欧洲的总人口啊，它大概只有七点多亿，大概七点五到七点六亿左右，事实上是不多的。 基本上，如果用这些疫苗能够来控制啊，也是会非常快速的。毕竟他们不是单一政府，它是很多个国家的政府组合起来的欧盟。所以说，每一个国家各自去施打，那可能速度上不见得会比美国慢，只是现在的疫苗数量没有美国这么多而已。但是啊，还有一件事要考虑到什么地方呢？这个还是要考虑到啊，这个欧洲的大老爷们呐，他愿不愿意去打疫苗，这个也是一个困难点。在很多时候啊，不是欧洲政府没有提供给当地的百姓疫苗。 也不是说他到底足不足够，而是这些欧盟的大老爷们啊，或大小姐、大少奶奶的这些人啊，他们都抱持着别人也有打，我就安全的这个心态。所以说啊，他们自己都看别人谁先去打啊，就感谢他，他去打就好了，我就不用去挨针了。所以说啊，这种唯我独尊的所谓的人权的心态啊，会导致现在欧洲跟美国疫情难以控制的一个非常大的一个症结点。 好，那么以上就是我们补充一下本周的疫情主题。关于中美会谈之后的问题，我们也会在周日继续跟大家深入的讨论。我是陈老师，我们下次见。